Bisa duduk. Gimana cara duduk nih? ini Nah. Itu jadi. Dong, Enggak, nggak bakal hilang Aduh, duh, nggak bakal hilang juga kalau jauh-jauhan nih. Enggak. Apa? Oh iya sih, kan jauh di mata, namun. Nih kan, nih, nih, nih, nih jiwa-jiwa di besok nyanyi-nyanyi nih, udah mulai muncul nih. Enggak gimana gimana dulu pas pas hari pertama aku join kota karena aku dijemput omku terus si VY ngevlog gitu terus aku nonton pokoknya di, ada dia ada Bayu ada kamu terus aku nanya Fei itu siapa kenalin dong gue gitu tapi I dulu katanya waktu itu pokoknya ada yang bilang Kuro tuh katanya gak mau bucin-bucinan dia tawa kan tuh aku bilang kenapa emang gak tau deh kayak gak mau bucin-bucinan terus aku mikir terus kan keluarga aku udah kan gue Panorton tuh tahu tuh aku cerita ke Panorton terus aku cerita eh sebenarnya aku nggak cerita ke vodka vodka tau sendiri tiba-tiba cemplungin aku hmm. gila tuh anak terus terus habis itu nggak tahu tuh si si Faye juga bilang kini kamu di ini di aku bilang ada apa ini kesambet apa nih gitu hmm lalu nih kenapa bisa tiba-tiba jadi mau punya yeah. cewek sebelah gini udah yuk, oh gitu ya udah nggak mau pindah aduh ayo itu lanjut mau ih nggak mau jawab dulu ini sebenarnya ada lagunya untuk menjawab satu itu apa loh dan kau hadir Seorang kuro loh bisa kayak gitu. Nanti aku jelasin dulu kenapa ini bangku lebih dari sana hmm, Nggak mau. Aduh. <laughs> Nggak mau. Pas sepatu lagi. Itu gara-gara aku dengar kayak gitu aku mau move on tau waktu itu. Serius makanya ngasih tahu dulu. aku boleh tunjuk eh, boleh aku tunjuk ya hmm? ya itu gue menjelaskan lagu tadi yang cuplikan lagu itu emang selama ini gak ada yang itu kah deketin Kuro? enggak, bukannya gak ada aku gak mau kenapa gak mau? so jual mahal ih bukan jual mahal aku. kenapa kalau sama aku mau? I don't know dan kau hadir ya, jangan kayak Adi suka nyanyi-nyanyi enggak mau nyanyi itu aku hanya mengambil cuplikan ah. kata oh. yang diambil dari sebuah lagu lalu aku itu gara-gara aku denger katanya kurus cuek terus nggak mau bucin katanya gitu untung belum jadi move on kalau jadi ya udah jadinya oh, nggak jadi, jadi jadi nyesel habis kata kata yang aku ceritain banyak tahu yang nyariin kamu gitu tapi waktu itu ya ya udah aku sukanya kamu gitu apa apa apa apa apa gimana gimana gimana gimana gimana dia aku dengar ada logo ngapain nyentil nyentil ini. Gimana gimana gimana? Lepas aku lepas aja dulu biar enak. Gimana gimana? <laughs> Kamu ngapain? Terakhir, paragraf terakhir, bait terakhir. Kamu gak ada suaranya tahu is. Kamu gak ada? Gak ada suara. Gimana, ngapain gimana ini? tadi? Hah? Kalimat terakhir paragraf Enggak. Terakhir. Nggak ada. Aduh. Ya aku dengar merek keripik singkong. Eh, uh, enggak enggak aku aku mau jualan dulu di sini aja mau jadi bartender. Waduh. Enggak ada. Jadi gitu. Enggak ada. Gimana tadi? Bapak gue cek miss call. Iya udah sana mama mbak gojek aja. Sana. Sana. Main nih, yuk. Mau. Astaga. nggak mau. Ayolah. Jadi yang lama kamu, <laughs> aku nggak ada jawabannya. Ikan kamu tadi udah, udah dengar pura-pura bego doang. Enggak, mau tadi kurang kurang kedengeran aja. Aku yang kedengeran. Iya tadi aku Makanya tuh headphone-nya tuh dilepas tahu kalau kamu. Ini udah aku lepas, makanya biar jelas. Ish. Ish, malas sekali. Ish, malas sekali nih. Yang satu gagap, yang satunya mudek Ish. Jadi kamu malas sama aku? Ya. Males. aku budak, akunya budak, kamunya eh aku kamu budek aku ini gagap anjir. Gila. Ya udah, udah, nggak usah udah ya, cukup aku berharap aja yuk jalan lagi di kok gitu berharap ya gitu. Ih, kok jadi kamu gitu? jadi, kok jadi kamu yang gitu? Ini lagi, lupa sepatu lagi. <laughs> Aduh, ngapain jalan kayak gini? Aduh, bentar. anak tuh beda-beda fraksi gitu. Bilang kalau Adi, kalau jadi kalo, seru. Kalau Adi bilang kalau eh. kalau Adi jadi penyanyi artis. <laughs> Iya, eh. Tuh udah, aku suka kamu udah tuh. Aduh. Mana dia lagi? Si ngapa keluar sih? Belum kelar room tour -nya aku sebenarnya belum kelar sih hmm? nah, kamu nggak lihat tadi aku jadi pakai cat lagi kasih aku waktu melakukan headset ngomong pelan-pelan dengan intonasi dan nada yang tepat ngeselin sengaja banget kayak gitu kan oh iya, apa aku ngomong apa sih apa nih nah di balkon nih nah, lu nggak ngaruh situ bambang <laughs> lupa <laughs> kayak gugup gitu kenapa emang lo udah denger dua kali pura-pura bego pura males headset gue lagi hmm, suara musiknya aduh Sase jadinya suka sama Kuro dari awal gitu dah Dah, udah aku udah ngomong. Shock. <laughs> Ada. Oh. Gitu doang. Gitu doang. Enggak, enggak. enggak. Gitu doang itu gitu doang loh dari Sabang sampai Merauke doang aja. ya udah gitu doang jadinya jadinya aku doang tim berharap kayak gitu kamunya enggak emang bukan jadi dan kamu jangan kayak Adi ah, aduh ada ada Kevin lagi iya, aku mau pencitraan bentar eh gitu ayo ya. Iya. Hello. Hello. Halo. Kevin. hello, Evi. aduh, aduh. Ayo sampai berhenti, sampai berhenti gua. Ayo Kevin. Main, main. Ini gua lagi jalan-jalan sama Foca keliling Paleto aja. Waktu itu filmnya itu buat Iya, belum ada nih Nah, stay dulu. Mas. Mas kerja dulu bro gue banget mm, iya, itu iya, iya. kita Makanya kita main terus kan. kok santai santai eh, gila gue ada Adi Adi itu kan <laughs> ya tangan iya, kanannya si Kevin anyway kamu ada kesal aku ada ada ada GTA iya dia tangan ah. kanannya Adi iya. makanya aku nggak heran oh, oke lanjut Sampai kaget gue anjing tadi sumpah Yang cuman Kevin cuy Monitor kedua ini ngeliatin terus ya gitu jadi aku punya iya. doang yang suka sama kamu udahlah ada apa ada apa apa apa terus ya jadi oh jadi nggak suka suka suka sama mbak gojek Oh <laughs> jadi oh oke okay, oke okay, wait wait wait aku baru Iya sukanya mau Gojek. Sukanya mau Gojek. Aku jangan sukanya mati. Adi. mau mendengar perkataan yang tadi. Yang mana? Kuro suka sama. Sama? Mbak Gojek. Iya. Siapa? Sasi apa loh? Apa? Gak ada ngomong-ngomong oh, gak ada. Gak bener aku udah ngomong loh. Gak kedengeran, jangan ngomong segini sedikit Aku udah mengucap namamu dalam doa. Pengen ku tampol boleh nggak lagi? Jangan. Ngeselin. Belum kelar, belum kelar. Ngeselin. Mungkin di atas, di atas. Kurung ngeselin. jangan ke kiri sih. Aduh. Kenapa? Hmm? Kenapa? kanan. <laughs> Sama, aja Sama sih. aja sih, udah bambang. Ini komputer gaming. Rumor katanya ya, ini kamar presiden. Rumor katanya presiden tuh suka main game GTA roleplay di situ tuh. Iya tahu. kok ya maksudnya dia di situ main Valorant. Iya iya sih. Oke. Udah banget kan. Monitor duanya dia pakai buat main Discord kan tuh. <laughs> satu buat main Valorant. Kalau aku dulu monitor satu buat lihat live nya Faye. Kedua di burger shot. Yang ketiga nggak tahu lupa di mana. Emang sampai tiga ya monitor? Apa dua-dua cuma tiga ya berharap? Iganya kayak berharap deh, soalnya kuronya sukanya sama Mbak Gojek. Iya kan sukanya sama Mbak Gojek? Enggak. Enggak. Aku nggak bisa. enggak eh, jalan dulu. Nggak mau. Tasi Tasi jangan tinggalkan aku Tasi <laughs> dulu sih apa kamu harus lihat ini apa kakek suruh aku bawa martabak kalau mau ke rumahnya mm -hmm. mau topping yang biasa dia kasih toppingnya ini topping kok toppingnya ini bambang mana bisa dimakan <laughs> gigi kakek udah begitu kamu masih gini enggak maksudku mau tahu tuh biasanya orang di eh, TV-TV lah ya di FTV atau gimana gitu lagi habis makan tiba-tiba keselak. mati dong dia kalau keselak. Enggak bukan kakeknya, kamu yang makan kan. Aku yang mati dong. Bukan, bukan. Maksudnya kamu nggak sengaja kayak apa nih keras-keras kan pas kamu buka batu kayak oh terus nah, siap-siap aja jadi setiap makan hati-hati aja <laughs> dasar udah itu doang ah enggak ngomongnya yang apa gitu banget atau gitu aja atau gitu tahu Kamu madep sana ntar aku foto. Ini madep sana. Enggak sambil ini. Sambil nyender dan Oh. Apa tuh? Enggak. Apa eh, tuh? Sih, ini ada airnya oh. sih. Ya kah? Gimana? Duduk aja lah. Gimana cara duduk nih? Duduk aja. Gimana cara duduk? Bentar, bentar. Nah. Eh, tunggu dulu. Eh, iya eh, kan dor-dor. eh, eh kan eh eh gua hilap lagi kan kan masih pakai baju bro oh iya kamu juga iyalah kan ntar di mobil kering waduh ntar kamu kalau buka ya pakai AC alami hmm Bang izin update ya Pak. <laughs> Radio berisik. Aku lagi jalan-jalan. <laughs> Apa? Ada kepanggilan Ya udah nanti aku. siapa siapa yang marah emang siapa yang marah siapa yang marah aduh nggak terima aja iya ramai radio terus sosok sasi diomelin itu wah diomelin siapa yang tadi aku dengar ada yang teriak-teriak <laughs> ah nggak ada nggak ada yang teriak-teriak oke udah dia ya <laughs> di mau apa? Ini kalau aku pecahin gimana? Gak bisa. Eh, eh. Jatuh. Harusnya bisa ke atas bentar. Pecahin, kasihan. Kenapa? Kacanya kasihan. Dasar, <laughs> aku yang gak dikasihanin. Dan si terjatuh oh, iya. sih. Hmm? baru pernah naik ke sini ternyata pemandangan indah ya Iya kak, aku juga baru pertama Enggak, kalau nggak ada kamu nggak indah Coba ulang Hah? Coba ulang Enggak Ulang? Ulang hmm? Udah, ulang Ini di tinggi lah, kalau aku dorong lumayan nih Jangan sih Pingsan tuh kalau dorong Siapa? Hmm? Hmm, ngelindungin aku. Dorong aku kan kasihan juga. <laughs> si udah sih, aduh. Apa? Oh, sabar. Mau duduk kah? Gimana duduknya? Ini aja. Komir kita merosot enggak enggak tuh ya Terus mendelep kalau, mendelep kalau kayak gini tuh kayak pembantu pacaran di atas genteng gitu kamu doang pembantunya aku majikannya <laughs> ampun bosku itu suara piring siapa sih yang pecah cok <laughs> kedengeran dapur gua, dapur gua. mati gue yang pecah gue yang pecah gimana Nah, enggak. Seorang kuro kok bisa bisa bucin. Awas, awas jatuh. Desain kacanya. Keloncat. Biar kacanya pecah. Mau di atas aja, buka di atas. Ini aja. Aku di yang didorong kata orang gapailah mimpi setinggi langit meditasi dulu iya air terjun aku bilang tapi hmm? jos meditasi di situ kenapa ini aja lebih fokus sama lebih dingin kurdokan dulu dingin eh, eh, eh. eh Tahu dijual disuruh bikin pop es nih. Ampun bang. disuruh jualan pop es nggak lagi kamu jadi polisi.